أهلا بكم جميعا في صفحة Learn Special English تعلم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت أنا اسمي زكي بل مدرس لغة إنجليزية عبر الإنترنت وهذا مجال الاحترام الخاص بي أدرس اللغة بكافة أنواعها كقواعد أو ك IELTS أو TOEFL Speaking Courses أو اللهجة الأمريكية أو بيرلت أو كورسات التي تدرس في الجامعة الأمريكية وغيرها وأيضا يوجد كورسات التي ندرسها Interchange Intro 1 2 3 تمام ويوجد في آه، هذه الصفحة العديد من الفيديوهات التي قمت بتسجيلها لبعض من الطلاب لكي تروها كيف كانت إيجابية وكيف حسنت من مستوى الانجليزيه في English Cambridge Grammar وهذا الكتاب الشهير الذي يدرس منه اسمه الآتي هذا كتاب رائع جدا في تدريس اللغة تمام بدرس منه الجرامر وأيضا آه، يوجد العديد من الكتب كما تلاحظ العديد من الكتب آه، مكتبات كثيرة متنوعة آه، اختار بختار كل كل مجموعة من الكتب والفيديوهات والاسطوانات والساوندز على حسب مستوى كل واحد من اللغة وشكرا جزيلا إذا كنت تبحث عن هذا الكورس أو تريد الالتحاق به يرجى الاتصال بي هذا الرقم الموجود على الشاشة 01220942896 व शुक्रिया